Ja sabeu que sense no Com ho farem? Ara resulta que abans ja sabem, que aquest drac era dolentot, dolentot. Menjava les princeses i tot el que li caia a les mans. Però ara sabeu què ha passat? Que s'ha fet gran. I sabeu què passa quan la gent es fa gran? Els dracs els hi surt una mica de colesterol, una mica de mal aquí, una mica de mal allà, i ara al grat només tenim quatre herbetes i verduretes. O sigui que menjar-se el que és menjar-se no es menjarà ningú. Però, clar, necessitem que els sucres puguin alliberar-se. A veure com s'ho faran. Com podem eliminar el ric i alliberar el drac? Hem de fer alguna cosa. Hem d'inventar-ho. Ja està. Vaig, li foto cassolada, el llibero al drap i torno. Bona idea? Bé, bé. Ah, que tinc molta por. ja està, ja està. Arribo el temps amb el comandament. Agafo, poso el drac a dintre el sac, Sant Jordi dintre el sac, el roser dintre el sac, però és que no m'hi cap tot el sac. Què? Jo m'enfilo a l'escala... No, no, no, no. Un dia que vaig a escalar vaig caure de cul. Si demanem Sí! Bona idea! É anys sí. Aquest any us heu sentit la teva, amb la vostra. Però l'any que ve no hi haurà celebració i, i us pujaré el nosaltres. M'heu ajudat a alliberar-me del senyor Pla i del ric. Estic molt content. Ara me n'he d'anar, perquè tinc molta feina. Però l'any que ve tornaré i de ben segur que pel dia de Sant Jordi ens tornem a trobar tots aquí. Moltes gràcies, nens i nenes del Vinyet, sou fantàstics! Bé!

història del dia que els nens i nenes del Vinyet van ser enginyosos i valents i van ajudar els súpers a rescatar el drac perquè es pogués celebrar la diada. I sabeu per què és això? Perquè cada dia pot ser una, una